Ya, video. Pero no, no todo al mismo tiempo, pues de No, sí, tranquilo, esto es un video. No, no. Soju. Tomando soju con coreano. Cultura coreana 101. Mira quien tenemos acá. Ah, ahorita, me encanta Ah, de puede comer los mejores platos de comida ah, coreana ah, en la vida. Ah. ah. muy genial la comida. Gracias Nuestra fiel reportera, Connie. Connie, Connie. Un, dos, tres para adentro. Ah, sí, shot. Shot. ¿Ves si oh. salió muy oscura? Sí. por ahí saliste con los ojos cerrados. Ah, como siempre. ¿Ese flash en automático. Ah, ah, sí, sí. Mm. ¿Y por qué? ¿Y tú también? Es que esto es una formalidad para tomar ah, soju. ya, necesito que me grabes. Yo, yo grabo. I'm not too old. Pero... Si eres más que tú, es así. Pero sí, por eso. Eh, ya... Opa. Ah, ya. Eso <laughs> como no. <laughs> no, es toda, la botella. ¿Con una mano? Ah, eh, eh. Mm. Ah. ¿Con una? Sí, ella, ella. No, sí, sí, no. sí, sí. tomo tanto, <laughs> sí, bueno, una excepción. Yo tampoco en eh, Chile no tomo nada. Es una, es una cosa cultural. Esto todo lo ah. hacemos por la cultura, Recuerdenlo ah, recuérdenlo. Sí, estoy en apitio. No, no. <laughs> ¿Por qué le dijiste? Porque sí, porque tienen que saber. Sí, todavía no sé. <laughs> Oh, qué Qué oh. Sí, eso. Ay. Ah, no, y ahí, ahí. Con la mano, con la mano ahí. Oh, <laughs> ah, Okay. <laughs> okay. Y ahora esto es al seco. ¿Al seco? ¿De verdad? One shot. One shot. One shot. No. Pichoso, sí, pichoso. Está loca. Este es más fuerte que el que Mira, mira.